Frohe Weihnachten. Mutlu Noeller. سر سال همو گل جهان پیروز به میری کریسمس Orime Krishlindya. So ay. Ah, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa Schöne Weihnachten und frohe Feiertage.